tout va bien, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Dieu. Tu es mon Dieu. Nous voulons te célébrer ce soir Tu es mon Dieu, Seigneur. Oh, tu es mon Dieu. Nous voulons dire combien de fois tu es grand, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Nous voulons te célébrer, Père. tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, Père. Nous voulons le déclarer, nous voulons le dire et ne jamais être fatigué de le dire. the Dieu de Nat Précius, Tu es le Dieu de Gisèle Zamblé. Tu es le Dieu de Georgette Zamblé. Béni sois-tu Jésus. Tu es le Dieu du claude 95. Tu es le Dieu d'Emmanuel. Tu es le Dieu du, du pasteur Béatrice. Tu es le Dieu du frère Moïse. Tu es notre Dieu, Père. Tu es mon Dieu. que tu es notre Dieu. péchés. Béni sois-tu, Jésus-Christ, la de l'Ivan. diekizo diekizo azankaro azankaro male diekizo diekizo azankaro azankaro qui est comme toi personne n'est comme toi qui est comme toi Yahweh personne est comme toi, qui est comme toi. Dieu merveilleux tu es. do ce Dieu merveilleux. qui nous entraîne dans le royaume de son amour. Oh, bien-aimé, en ces temps les derniers, nous nous devons de conserver cet amour, cet amour vrai, cet amour profond, cet amour véritable nous devons veiller effectivement sur notre cœur, de sorte que cet amour merveilleux ne puisse pas quitter notre cœur. Je parle de la personne de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, en son verset 12, il dit ceci. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Or, oh, bien-aimés, nous pouvons voir que l'amour a disparu de plusieurs cœurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un système de religiosité qui a pris de l'ampleur. Un système de religiosité qui est en train de, de plusieurs chrétiens. Et nous, en tant qu'adorateurs, nous disons non. Nous voulons conserver cet amour-là. Nous voulons garder cet amour-là. Nous voulons veiller sur notre cœur, de sorte que cet amour-là ne puisse pas disparaître. Car souvenons-nous que Christ a dit, L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Oh bien-aimé, la Bible déclare que l'amour n'est pas malhonnête. L'amour est vrai, l'amour est sincère. Et Dieu cherche des personnes de cœur Dieu cherche des personnes qui s'approchent avec le cœur. C'est pourquoi il déclare dans le livre de Jérémie 12, ceci. Jérémie 12, le verset 2, il dit, tu les as plantés. Ils ont même pris racine. Ils progressent. Ils portent du fruit. Tu es tout près dans leur bouche, mais loin des profondeurs de leur être. Il dit, tu es tout près de la bouche, mais loin des profondeurs de leur être. Aujourd'hui, nous voyons cela. Plusieurs qui prônent l'amour de Dieu, plusieurs qui prônent les marches chrétiennes. Mais Christ est loin des profondeurs de leur être. Christ est loin de leur cœur. Oui, bien sûr, la bouche est proche de Dieu, pourquoi Parce qu'ils sont là pour honorer des rendez-vous spirituels. Ils sont là pour honorer des programmes spirituels. Et ils viennent prier le Seigneur. Certains même viennent pour adorer et chanter le Seigneur. Mais le cœur est loin du Seigneur. Et nous, en ce jour, nous voulons veiller sur notre cœur. De sorte que nous soyons vrais. Parce qu'il s'agit du Dieu d'amour. Il s'agit de celui-là qui nous comble d'amour. Et nous voulons demeurer dans cet amour-là. Nous voulons conserver également cet amour-là. Oh bien-aimés, veillons à ce que nous ne soyons pas tombés dans ce système de la religiosité. Car le Seigneur a dit cela. Il dit c'est dans les temps les derniers. C'est dans les temps les derniers. L'iniquité va se répandre et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il ne faudrait pas que nous soyons parmi le nombre de ceux-là qui se refroidissent en amour. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Soyons vrais avec notre Seigneur. Soyons vrais dans notre adoration. Et que notre vie glorifie le Seigneur. De quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que tout notre être, que les profondeurs de notre être soit pour la gloire de Dieu. C'est en cela que tout ce que nous faisons monter comme adoration au Seigneur sera agréé. Oh, ce Dieu est merveilleux, il est bon. Et je vous invite tous dans le royaume de son amour. Demeurons là. Pierre pouvait dire, il est bon que nous soyons ici. Oh, je peux le dire aussi aujourd'hui. Il est bon que nous soyons là, dans le royaume de son amour. Il est bon que nous soyons là, dans le royaume de son amour. Nous ne voulons pas être loin, nous ne voulons pas être loin. Nous ne voulons pas être privés de ce royaume-là. Nous ne voulons pas nous trouver loin de ce royaume-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, dans le royaume de l'amour de Dieu se trouve la consolation. Dans le royaume de l'amour de Dieu se trouve la paix. Quand il a dit, je vous donnerai la paix que le monde ne pourra pas vous donner. Dans le royaume de l'amour de Dieu se trouve l'épanouissement, se trouve le salut, se trouve la guérison, se trouve la réponse à ta question. Il est bon que nous soyons ici. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. bien-aimé, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à demeurer dans le rêve de son amour. Oh, nous ne voulons pas nous éloigner. Oh, ne me prive pas de ta présence. Dieu, par Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, ne me prive pas de ta présence. Je veux demeurer dans le royaume de ton amour. Ne me prive pas de ta présence. Ne me prive pas de ta présence. Oh Jésus, oh Jésus. Holy Ghost, Spirit, fight for Surege Korium Sakabaya fight Korium Shegeregate. Holy Ghost Spirit fight Korium Sakababa fight Korium Sabarawe. Shegeregate Korium Surege Korium Shegeregate. Rokem di mailo fight korium sakabaya fight korium shegeregenta. Regelo sakababa fight korium sabara we it away. shererewe. Riom serege korium shegeregenta. Holy Ghost spirit fight korium sakababa fight korium sabara we. Shererewe riom serege rokem di mailo fight korium sakabaya. Holy Ghost spirit fight korium shegeregenta. Glorium Shegeregeta, Rion Surege, Holy Ghost Spirit, fight Glorium Shegeregeta, Kirion Shepeta, fight Glorium Sakabaya, Kirion Sheho, Holy Ghost Spirit, fight, Holy Ghost Spirit, fight, Kirion Mouse. Broken Timayo fight Gorion Shegeregenta Rion Surege Gorion Shegeregenta Shegeregenta Cola ossa, cola ossa, cola ossa, cola ossa Rion Surege sacabaia. Regebou sacabaia, vai toiam xegeregueita. E sacabaia, vai toiam xegeregueita. Origou espírita, vai toiam xegeregueita. Oh, majestade. Oh, Jésus-Christ, l'homme qui avait été levé par Dieu, qui avait été levé par Dieu, s'est retrouvé dans la boue, s'est retrouvé pécheur, s'est retrouvé attaché par les liens du péché. Il fallait un sacrifice pour libérer l'homme. Il fallait un sacrifice pour délivrer l'homme. Il fallait un sacrifice pour libérer l'homme. Il fallait un sacrifice pour délivrer l'homme. Il était sans valeur. Alors l'appel a été lancé. L'appel a été lancé. et nu au cœur, et ni cœur qui, je suis qui a bien voulu se donner pour l'homme. Alors Jésus, alors la parole, pour toi, la parole fait se lève et vient. Il ne veut pas voir sa créature détruite. Il vient, il vient pour délivrer l'humanité. Il vient pour, pour endosser le châtiment. Oh, personnes qui étaient destinées à la mort de vient Et désormais, il nous donne la vie. Désormais, nous donne la vie. Désormais,